pa. Kayo pa. eh. Nope. Ah? Ayok pa. Nope. Ayok pa. Gari-gari Yes, Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, 哈哈，哎呦吧，哈 <laughs>

啊！来，来，来！有人见？哦天！

啊。